ไหนก็ทำ Kami juga Ini juga umat juga. Ini jual namanya umat. 老大吗？来，看看。 Ek, na mela na mela. Eh. Đấy à, mẹ năng ấy bo mình. chưa có biết ông lấy Mij de net voor de zak. jangan bersilah ke laut. Kan Jadi ikan leda, lelo. Modi leda. Apa dulu? Bersilah ke laut. 하늘 안 해.

じゃあ汽車え多分kakak ini kamu di sini kalau mau pakai sana pendek ya ini apa di, anak pakai di sana tapi ini Rino kalau nggak orang luka so ala luka di nggak jadi zeta zeta kau yuki pakai nego luka itu sana pendek itu tidak tidak tidak tidak orang Prenez, t'as la casa, prenez, t'as la casa. Yasin, itu luka oleh